ねえちょっとおかゆ熱下がったんだしいいじゃんかよいやダメったらダメなんでだよハンバーグおかゆだってハンバーグだってお前が食べんじゃねえだろ俺が食べんじゃねえよおかゆあなたたちうん騒ぐなら外に出ててちょうだい